қайырлы кеш тыңдап отырмыз қандай сұрағыңыз бар е мен бір сұрақ қояйын деп едім сіздерге менің бір танысым отыз отыз жастағы әйел адам ішімдікке таяу болып жүр бір ішсе он күн етіп екі жұма үш жұмадай іше береді енді сол үй жөнінде қандай аптекаларда бір дәрілер сатыла ма үй жөнінде соны қойдыртуға бола ма аптекаларда бір дәрілер бола ма арақ қойдыртатын сол жөнінде айтсаңыздар жақсы түсінікті сұрақ ә, сұрақ түсінікті ә, ол енді мысалы жаңағы ол ә, апталап ішеді он он бес күн ішеді деп жатыр ол тәуелділіктің бір түрі ол ә, маскүнемдік және алкоголизмнің уже белгілері белгі, анық айқын анық айқын белгісі ол запой дейді запойға түскен адам ғой yeah. Иә. ол енді оны үйде жатқызып емдей алмайды оны үйде жатқыз болған беріп және бере салып дәрілер бар конечно жәңегі жәңегінде құстыратын сондай жүрек айнитын там ішіп алса жаңа бет аузы қызарып давление қан тамырлар қан қысымы көбейіп кетеді жүрегі соғады сондай дәрілер бар оны және дәрігерлердің қарауымен нұсқаулығымен ішпесе ол да иә. зиян болуы ол да зиян иә. конечно ертең өліп кетуі мүмкін өліп кетуге дейін апарады не болмаса сондай арақты ішіп араққа үйреніп кеткен адам ол өз еркімен тез қоя қоймайды да олардың жаңағы қан қысымы көтеріледі деген сияқты жүректері жүрек яғни ол араққа салынған адам он күндеп шапталап бір айлап ішетін болып тұр ғой енді қараңыз ол кісі неге үйде емделгісі келіп отыр мүмкін ақылы емделуге ол кісілердің қаражаты көтермейді сондықтан да тым құрғанда үйде емделейікші деп отыр тегін емделудің жолы бар ғой үйде да тегін жолы бар келсе мамандарға жолықса болды ары қарай емделуге болады өзінің ниеті болып жаңағындай өз арақ ішпей біреудің біреу қарап отырып жанда сол нетсе онда емдеуге де болады ондайлар